يمشي سالم سالم الدوسر حلوة عاد يا جوميز يا جوميز يا جوميز يا جوميز وحش يا جوميز كونوا يا جوميز كونوا في أرض آه، السمراء يمشي جوميكو سيرات يا جوميكو شهراني واحدة واحدة يا شهراني هي واحدة للجول واحد صفر متفوق يشوط يشوط وش معكم ضربة ضربة الجزاء حط الكرة برا حتى حط الكرة برا الله يستر من هذه الكرات الله يستر امشي يا بيروبي حط الكرة حط تيكي تاكا عالمي